Чиннили дээр цэстэй интерактив үзүүлэн хэрхэн бэлдэх вэ? За, иймэрхүү байдлаар бүгдээрээ цэстэй интерактив үзүүлэн бэлдэж сурцгаая. За, эхлээд би болохоор хоосон слайд хэмжсэн байгаа. За, энэ дээр бүгдээрээ зураг, icon, эсвэл ямар нэгэн объект гიშгэлээд цэстэй янз бүрийн зоригтойгоор хийж болно. За, resource гэдгээс би icons гэдэг дээрээс хэрэгтэй icon-ууд оруулъя. За, иймэрхүү би 6 icon оруулаад бүгдийг нь идэвхжүүлж агаад хэмжээг нь жижиг болгочлаа. За, ингээд баруун зүүнлийн хоёр айдны байрлуулж хаад бүгдийг нэгтгэжүүлээд за хоорондох дэд нэгдлийн хоорондох цайг нэг ижил болоод янзлчлаа. За эсвэл та бүхэн shift дэгээ бүх айконуудаа сонгоод за өнгө ямар нэгэн шинж чанарыг өөрчилж болно. За би өнгийг нь бол цэхэр өнгөтэйгээр сэлчлээ. За дараа нь та бүхэн янз бүрийн зураас эсвэл янз бүрийн дүрс ашиглаад зэсээ чимэглэж болно. За би энд зөвөр хооронд нь тусгаарлах шулууныг оруулъя. За онцгой эргүүлэхдээ эргүүлэхээр яг дээд талд нь онцгийн хэмжээ харагдаж байгаа. За ингээд зураасаа байрлуулад хэмжээг нь өөрчлөөд ингээд copy paste хийгээд айконуудын хооронд нь зураасаа байрлуулъя. За би эндээс keyboard дээрс Ctrl C Ctrl V гэсэн төвшний хасал сонгож байгаа. За та бүгд ч гэсэн keyboard дээрс ажиллах юм бол илүү их хурдтай цаг хугацаа хэмнэж ажиллана. За ингэ бүгдийг нь тэгжүүлж хагаад хоорондох зайг нь дээр дор харилцуулаад за объектуудыг шилжүүлэхдээ болохоор та keyboard-ын дээрээсээ дээшээ доош банан зун шилжсэн маа ашигласан нийлэг төхөөрөмжтэй байдаг. За дараа нь бүгдээ text гэдгээс subtitle гэдгээс би сонгоод за эснийхээ нэрнүүд өгье. За хамгийн ихний icon-ы дор бүгдээ онол гэж байрлуулад за тэгэхээр энэ болохоор text-ийнхээ өнгө хэмжээ энтрийг бүгдийг нь тохируулаад за үүний хэлээр бүгдээрээ нөгөө зэснүүхийн нэрнүүдийг өнгөхдөө майдлан копи пейст хийгээд явсан. Илүү хурдан болно гэсэн. За объектыг шилжүүлэхдээ би шилжүүлэх сумуудыг дарж байгаа. За ингээ копи пейст хийгээд бүгдийг нь өөрчлөлт нэрлэлээ. За бүгдийг нь идэвхжүүлж байгаа бүгдээрээ дэталт нь бүгдийг нь зэрэгцүүлээд за жоох шилжүүлэг байрлуулж. За одоо хамгийн ихний зэрэг сумгатай дээлт нь анимашн оруулах команд байгаа тэрэн дээр дараад mouse over гэдгийг сонгоор за хулганы заагч тухайн объектын дээр очиж ямар үйлдэл хийх вэ гэдгийг энд төхөөлье за expand буюу хөдөлгөөний заагч тухайн объект дээр очиход баг зэрэг томордог байдлаар тохиол явчих. За ингээ бүх icon дээр ижлүүлэлтийг хийсэн илүү зэгцтэй харагдана. За текстэн дээр мөн адилхан анимашн оруулъя. За мөн адилхан маус зөөр За санийхтайгаа адилхан орж болно эсвэл арай өөр хөдөлгөөн хийдэг байж болно. За би болохоор пүүс гэдгийг тохируулахар боллоо. За бүх текстэн дээр маус авч ойрдох үед пүүсийн за пүүс нь болохоор арай жоохон жижигэрч харагдах юм байна. За үүнтэй адилхан зөвлөмж гэдгээр маань адилхан хий. За ингээд бүгдээрээ нүдний зурган дээр дараач preview төглүүлээд үзье. За ямар ч байсан маус ойртох үед тохируулагдсан анимашн тоглож байна. За зөвлөмж хийх ангин дээр оруулаад байгаа учраас энийг оруулчих. За энэ тест гэж хийхээ би арай өөр өөр оруулсан байсан. Нэг бас болгоч. За ингээд бүгдээрээ болохоор Nike Note болон цэсний нэрнүүд дээр болохоор бүгдээрэндээ анимашн оруулаад дуусчлаа. За одоо бид нарт 6 ширхэг icon байгаа учраас бид нарт болохоор хэрэгтэй слайдны тооцоолохоор 6 слайд хэрэгтэй гэсэн үг. За ингээд бүгдээ слайд оруулах төвчөн дээр дарж аваад За 6-г duplicate хийгээд оруулчихъя. 3 4 5. За одоо нэг дотор энэ нэг duplicate хийчих ингээд 6 боллоо. За ингээд бид нэр 6 слайд 6 icon-тай болсон. За ингээд хоёр дахь icon аудионыг илэрхийлсэн icon-ыг сонгоод За интерактив болгодог команд дээр дараад холболтуудыг хийгээ явчи. За go to page. За энэ хоёр copy гээд нэрнүүд нь нийт харагдаад байна. За энийг бүгдээ <coughs> өөрчлөе. За title гэдгээ нэг дараагийнх нь хоёр. За хоёр copy 3 4 5 6 За ингээд слайдуудаа ойлгомжтой нь хэлж байгаа. Тэрийг дахиад интерактив элементээ оруулъя. За ингээд дөрөв дэх слайдсээ. За даалгавар бол даалгавар дээр дарахаар тав дахь слайд лөө үсэрнэ гэсэн үг. За ингээсээ. За зөвлөмжийн аягийн дээр дарахаар мэдээж 6 л үсэрнэ. За 6-аас За хамгийн ихний онол дээр дарахаар энийг болохоор <clears throat> тэр go to page гэдэг first page гэдгээ сонгочвол хамгийн ихний слайд руу очдог болно гэсэн үг. First page. За, үүнтэй адилхан бүгдээрээ. За, ингээд нэг шалгаад үзье. Audio гэдэгтээ дарахаар за, ихэд очиж байгаа. Тэгтээ бүгд хоосон байгаа учраас айлгахдаггүй байна. За текст дүүд юм оруулчих. За анал дээр post page аудио дээр харахаар <clears throat> хоёр дахь слайд лөө видео дээр харахаар гурав дахь слайд лөө тест гэдэгтэй харахаар go to page дөрөв дахь слайд лөө за даалгавар дээр харахаар тав дахь слайд лөө <clears throat> зөвлөмжтэй дарахаар 6 дугаар слайд руу. За энэ бол ингээд бид нар тамхан байлаа. За ингээд бүгдээрээ холбоосуудаа хийчлээ. Үүнийхээ дараа за энэ слайдуудаа ялгахын тулд би текст дээр за тухайн систем ажлын нэг өгөө явуучих. За хоёр дахь нэг дахь слайд дээр өгөөсөн байгаа. За хоёр дахь слайдн дээр бид нар болохоор аудио байлан гэсэн үг заа төлөв нэг дуутай хичээл ч юм уу. За ур зөвлөмж эдрийг өчөж болно. За видео. За гурав дахь слайд дээр видео байрлуулах юм байна. За дөрөв дахь слайд дээр бүгдээрээ тест. За тав дахь слайд дээр даалгавар. За энэ слайд дээр би ялгахын тулд зөвхөн тест текст боксоор нэг нэг үг хичлээ. Та бүхэн энэ хослын слайд дээр бол ямар ч агуулга, ямар ч мэдээллийг оруулж болно. Таван мэдээллийг тавуулан зэрэгцүүлээд оруулсан ч болно. За ингээд бүгд тэ холбоосоо ташаалгаад үзье. За аауд дээр тарахаар аауд дээр явж байна. За ингээд бидний холбоос ингээд <clears throat> олсон гэж ойлголоо. За тестэн дээр тарахаар мөн адилхан тесттэй явж байна. За зөвлөмжн дээр тарахаар зөвлөмж рүү очиж байна. За ингээд би хамгийн ихний хуудсан дээр хийсэн цэснийхээ объектуудыг бүгдийг нь идэвхжүүлээд копитлаа. За keyboard-ын дээрс та бүхэн Ctrl C хийж болно. За ингээд слайдээ сонгоод Ctrl V paste-ийг авчин гэсэн үг. За ингээд бид нэр 6 слайд байгаа учраас 5 удаа бүгдийг paste-ийгээд За ингээд цугаан зис маань слайд болгон дээр холбоостойгоо очиж чаа гэсэн үг. За ингээд видео дээр дарах видео тестэн дээр дарах тест даалгавар дээр дарах даалгавар за энэ ихтэй нөгөө navigation за transition effect хийсэн байгаа учраас жоохон animation харагдаад байна. За энэ хуудсны доод талд байгаа navigation гэдэг дээр дараад бүгдээрээ transition гэдгийг нь нөн болгоч тэгвэл илүү их цэвэрхэн тэгээд нүд ядрахгүй харж болно гэсэн. За үүнийхээ дараа бүгдээ хоосон слайд хэн зүрэн байдлаар чимэглэж болно. За би энд болохоор resource гэдэг гэс болохоор <clears throat> shapes дотроос нэг зураас шулуун зураас олоод за тухайн эсний агуулгыг үзэж байгаа шүү гэж ялгаж харагдуулахын тулд тухайн аягныхын дагуур зураас байрлуулъя. За ингээд шилжүүлсэн маань гарч байгаа таалагтын байрлуулаараа. За би өнгийг нь хөх, за хөхөөрөө тод олох юм байна. Тэгэхээр бүгдээрээ саарлаар өгчээ. За эхний хуудсан дээр бол онлайн доогоор зурагдах хэвээр. За энэ pages За хоёр дахь хуудсан дээр аудио байх учраас аудионы доогоор зураг төстөө. За гэх мэтлэн та бүхэн гээ зураас хийж чимэглээрэй. За тэгвэл суралцагчдад арай ойлгомжтой харагдана гэсэн. Одоо айл хуудсан дээр аль зэсний аль агуулгыг үзэж байгаа гэдэг нь тодорхой харагдаж байна. За үүнийхээ дараа та бүхэн янз бүрийн байдлаар чимэглэж энэ төр болно. За би background гэдэг дотор бас янз бүрийн background-ууд байгаа. За эндээс харж аваад бүтээн тохиомжтой хүн сонгоё. За энэ болохоор дээдлийн зэснүүдтэй хацаа жоохон эвгүй харагдаад байна. За энэ мөн адилхан тогтсож байна. За иймэрхүү бас байж болох юм байна. За ингээд хараад үзье. За иймэрхүү байдалтай. Ингээд слайдууд дээр та бүхэн background дээр орлуулад зөвхөн дизайнтай болгож болно. За all set гэдэг дээр дарахаар тухайн үзүүлэнгийнх нь нэр өгөх. За тэгээ all set гэсэн үлгээр percent share уран команд гаршин. За percent гэдэг дээр дарахаар ингээд үзүүлэх За та бүхэн одоо хичээлээ бэлдсэн байгаа бол ингээд суулцагчд үзүүлэхийн тулд percent гэдэг дээрээ дарж аваад full screen-ийг сонгоод ингээд үзүүлж болно. За PowerPoint-с ялгаатай болохоор заавалжгүй интернеттэй үед бид проектор дээр эсвэл янз бүрийн компьютер утсан дээрээс тоглож болно гэсэн үг. За хүмүүслэг илгээхдээ энэ холбоос дээр дараад За мэйл хаягаар явуулж болно. Social сайтуудаа явуулж болно. За эсвэл Google Classroom, Microsoft Teams руу илгээж болно. За эсвэл зүгээр линкийг хуулаад хүмүүс рүү илгээж болно. За иймэрхүү байдлаар бид нэр хичээлээ үзүүлж болно. За share гэдэг дээр дарна. За энэ татаж авах нь болохоор мөнгө төлсний дараа татаж авах боломжтой байгаа учраас free тохиолдол бол бид нэр татаж авах боломжгүй зөвхөн интернеттэй тохиолдол үзүүлэх эсвэл сурал менежментийн системээр дамжуулан суралцагчд үзүүлэх тийм боломжууд бол бидэнд нийтдээ байна. За all set хийсний дараа migrations гэдэг рүү орохоор бидний хийсэн зүйлс гарч ирнэ. За энэ дээр курсор аваачаар үзүүлэх. За бас нэг зарим нэг нэр өөрчлөх, шийдвэрлэх, duplicate хийх буюу copy хийх статистикийг харах, устгах гэх мэтлэн ийм л төхөөрөмжүүд байгаа. За percent view presentation-ыг тоглуулах, за татаж явах, хүмүүст рүү шеэрлэх. За эндээс бид бас percent ийгээд тоглож болох юм байна. За ингээ анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.